¿Cómo te la penaliza? Ni el dinero de la comida me ha dado todavía. Ni por todo lo malo pasar. Un pedazo. ¿Qué me importa? Es tu hija, no tienes que decirle así. Parece que tu familia vuelve a la cantina que No miramos, compañera. Compañera, no miramos. Siéntese. que vivimos hoy en día es terrible. Sabes que me vas a dar el nombre de tu mamá y de tu papá. Sabes que desde ese momento tienes que tener conocimiento que te están violando tus derechos. El, hecho de que tú seas una pequeña no significa que te tengan que mandar a andar a, a, pedir a sangre. Mi amorcito, dame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Ah, mi nombre Sí. ¿El nombre de tu mamá? Ah, mi mamita se llama papá ¿El nombre de tu papá?

别跟你，别他，你。 Thank you.

Thank <laughs> you. Y necesito saber si es usted o su esposo o su marido que manda a pedir a la pequeña. Pero que a que no le importa, vaya a mi casa, por favor. ¿Cómo que no me importa? ¿Cómo que no me importa? ¿Sabe usted al pedido que se poniendo? No me importa. trabalhando. E a minha Ada orang, ada orang, ada orang. Ada orang yang mana Thank you.